उत्तर प्रदेश की तेज तर्राट आई चंद्रकला के बारे में यह कहा जा रहा है कि सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ जो प्रकरण दर्ज किया गया है उसमें उन्हें जेल की यात्रा भी हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है फिलहाल सीबीआई द्वारा मात्र उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें उन्होंने बगैर टेंडर के खनन के ऑर्डर दे दिए थे यानी जो खनन माफिया था उसके उसके हाथों खेलते हुए चंद्रकला द्वारा बगैर टेंडर के ही उन्हें आवंटन कर दिया गया इस पूरे मामले में अखिलेश सरकार के मंत्री भी फंसे हुए हैं कुल मिलाकर संभावना यही लग रही है कि बबुआ और बहन जी के मिलन के बाद सीबीआई ने अब चंद्रकला के साथ साथ अखिलेश और उनके मंत्री पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है लेकिन फिलहाल इस बात की संभावना कम ही दिखती है कि चंद्रकला को जेल की हवा खाना पड़े लेकिन इतना तो तय है कि इस तेज तर्राट आई के ऊपर